Desigualdades aprobado. Propuesta de resolución impacto del COVID sobre los jóvenes y el deporte. Aprobado. Ahora le doy a, por ejemplo, a francés. L'ordre du jour euh, reprend la déclaration du Conseil de la Commission sur la stratégie vaccinale de l'Union contre la Covid-19. En today. padre em português. incluía Zacarias Senhor Presidente. Da Comissão Europeia, Senhora Comissária, caros e caras membros, desde o início da presidência portuguesa E questa è la seconda volta che il Consiglio, la Commissione e il Parlamento si incontrano In per bulgaro. parlare del nostro sforzo дадат общите усилия по напредъка на вакцинационната En кампания. letonio. Al, kopš pēdējām debatēm situācija nav uzlabojusies, jo Lituānu. joprojām Eiropa saskar Nie możemy obniżyć poziomu ambicji albo ograniczyć się do myślenia mm, życzeniowego. On ongelmia. Emme myöskään saa unohtaa sitä, mitä olemme jo saavuttaneet toistaiseksi. Uusi strategiamme on... Den heter solidaritet i handling. Det har motiverats av och har uppnått Bueno, ¿qué os parece? Una pasada, ¿no? ...att ha en jämn och rättvis fördelning av vacciner mellan medlemsländerna så att alla EUs medborgare får tillgång till vaccinerna på ett jämlikt sätt. Vi har haft eh, tre godkända vacciner under mindre än ett år okay. och covid-19 ah, och vi förväntar oss okay. att det blir några till ganska snart. Bueno. Och vi inledde vaccinationskampanjer över hela, över alla medlemsländer. Allt är...